كانت هذه آه، زياره ماشي خلقت الحدث لان الحدث الاساسي هو المعرض اللي اقامته آه، معناها مجلس آه، رجال الاعمال التونسي الافريقي اللي هما معناها خدموا خدمه كبيره لكن تبقى خدمه مجتمع مدني وخدمه تجار والصناعيين وبالتالي معناها ماشي خدمه معناها الدول الكبرى وانا ربي نحب نذكر حاجه وانه الدول اللي حبت تدخل لليبيا في المده الاخيره وحبت ان تتموقع داخل معناها المسار السياسي عندما بعثت الوزراء نتاعها خاصه الوزراء الخارجيه بعثتهم معناها مجموعه كامله راهو فرنسا مثلا وايطاليا والمانيا عندما حبوا يبداوا الحوار حقيقه مع حكومه الدبيبه بعثوا ثلاثه وزراء نتاعهم في نفس الوقت احنا السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس الحكومه المصريه مشى وحده رئيس الدبلوماسيه آه، الجزائريه مشى وحده ومعناها السيد المشيشي مشى وحده معناها من غير ما تكون عنده ملفات حاضره ومشاريع حاضره الى اخره. العديد من الناس لاموا على السيد المشيشي انه ما هزش آه، ملفات معاه بيان فيسلي باش على الاقل يقدمهم للسيد الدبيبه وتبدا بالحق آه، المشاركه التونسيه في اعاده الاعمار هما محقين لانه عندما نقارنوا واحنا مجبورين ان نقارنوا لانه ماناش اللاعبين الوحيدين في المساله الليبيه نقارنوا مثلا بالمصار وعندما مشاو هزوا معاهم العديد من المشاريع وخاصة صحوا 17 ان اتفاق وبروتوكول مع الحكومة الليبية وهزوا معاهم ثلاثة مشاريع اللي باش يبداو فيهم توا في الأعمار بصفة مباشرة في المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية يخدموا عندهم توا قريب ثلاث سنوات وعلى رأسهم مسألة مهمة لأقصى درجة بالنسبة لتونس اللي هي الجامعة المصرية المستشفى المصري ومعناها ما يسميهما معناها آه، مجمع الكفاءات يعني آه، الناس اللي يدربوهم على الاداره الى اخره، احنا مشينا فقط عملنا تصاور مع ناس يمثلوا الطيف السياسي صحيح في ليبيا ولكن الطيف السياسي قد لا يكون موجود في المده القادمه لانه ليبيا داخله على آه، مرحله من عدم الاستقرار. عندما انسان يمشي في زياره تكون عنده اهداف يرسمها ويقول عليها يفيكس دي زوبجيكتيف شو هما الاهداف اللي قال عليهم السيد مشي قبل ما يمشي وبالتالي معناها ماذا حقق؟ كيف نتحدث على اقتصاد آه، معناها تونس وعوده اقتصاد تونس في في ليبيا في حين ان تونس غير موجوده في في مناطق الليبيه اليوم وين نحن في الشرق لقد عادت تونس وكان عندها موقف عدائي لمده 10 سنوات المنطقه الشرقيه في ليبيا اللي اردنا بكرهنا هي اليوم المضخه الاساسيه للتمويل في ليبيا باعتبار اللي هي فيها الحقول النفطيه الجنوب احنا مش موجودين كنت نضطر من السيد السيد البشيش اذا بالحق يحب ياكد عوده تونس الى ليبيا يعمل كما صاروا مصر اللي هي في حرب ضد الاخوان وضد المجموعات الارهابيه الى اخره والموقع نتاعهم في الشرق عندما مشاو لطرابلس اعلنوا على اعاده افتتاح البعثه الدبلوماسيه انت مشيت لل معناها لطرابلس لا حكيت على إعادة فتح القنصلية في في بنغازي، لا حكيت على فتح قنصلية جديدة في في مصراتة أو في سبها اللي هما بوابات الاقتصاد في في في ليبيا، معناها ما فما حتى شيء فقط صور واحد على ذلك أنه ما تم استتباع هذه الزيارة بأي نوع من أنواع المعناها المشاريع أو غيره، لا وفما مشكلة أخرى بربي لهنا نحب نثيرها. انه السيد ماشي نزل في مطار آه، معتيقه مطار معتيقه على بعد 200 متر فما سجن في المطار هذاك آه، تحت آه، حراسه ما يسمى بقوه الردع للشيخ عبد الرؤوف كاره السجن هذا فيه من العشرات من الارهابيين التوانسه من الدواعش ومن انصار الشريعه ومن مجلس شورى المجاهدين السؤال الكبير اليوم معناها ليبيا راهي مش اقتصاد حتى لا يكون هناك وهم أو معناها نحاولوا أن نقدموا الأمور وكأنها أصبحت كلها معناها محسومه في ليبيا، لا لا هناك ما زالت مشاكل امنيه كبرى في ليبيا وقد تشهد ليبيا في المده القادمه مع انسداد الافق السياسي في الحوار آه، اللي قاعد يصير اليوم انفجار الاوضاع الامنيه وبالتالي راهي بالنسبه لنحن ليبيا الى حد الان مازال موضوع امني بالاساس قبل ما يتحول الى موضوع اقتصادي واحسن دليل على ذلك انه البلدان الحق اللي تفهم بالحق ايش قاعد يصير في ليبيا واللي هي قاعده اليوم تجم تعتبرها هي الراعيه لكل ما ما يصير على مستوى التمشي السياسي في ليبيا الى حد الان تتعامل مع ليبيا كوضع امني وهنا نحكي بالاساس على اوروبا يعرفوا الاخوه الليبيين اللي الشخص اللي جاهم معنا سيل مشيشي هو بنفسه الموقع نتاعو غير معناها غير مستقر وبالتالي معناها لا يمكن التعويل عليه معناها بشكل كبير ولكن الاهم من هذا الكل سيد المشيشي فما ناس تنسى وما تبعش الاخبار سيد المشيشي منذ قرابه شهر ولا شهر ونصف آه، استقبل سفير تركيا للتحدث معه على اعاده الاعمار في ليبيا وكانه السيد المشيشي ارسل برساله للجميع ان تونس او معناها الحكومه التي معناها هو على راسها راهي باش تتعامل مع آه، اعاده الاعمار في ليبيا كمجرد مناول للاتراك ولهنا نذكر بحاجة أن هناك مجموعات داخل هذا الحزام السياسي المشيشي التي لا تريد لتونس أن تعود بقوة إلى ليبيا لأنه في عودة تونس بقوة إلى ليبيا هناك نوع من آه، كيفاش هي المنافسة لحليفهم الأكبر اللي هو تركي حركه النهضه تعتبر اللي معناها ماهيش معناها آه، من اولوياتنا اليوم انه نعودوا بقوه الى الى المنطقه الغربيه في ليبيا لانه معناها نعرف اللي آه، تركيا لا موجوده لا في الجنوب لا, لا في الشرق لاعتبارات عسكريه وبالتالي الناس هذوما يعتبروا اللي اليوم لازمنا تونس احنا نتنازلوا على الحصه نتاعنا في في ليبيا لانه المنافسه الكبرى اليوم لتركيا في آه، معناها في في الغرب الليبي هي تونس والجزائر المفروض انها ما تتعاملش بسياسه الكراسي الفارغه لان اليوم شنو اللي قاعد يصير في ليبيا فما مسار سياسي فما مسار امني ومسار دستوري اخر ما نحكيوا عليه ومسار اقتصادي فما اربع مسارات في ليبيا بحي. المسار السياسي اللي قاعد يصير اليوم في في ليبيا آه المكلف بهذا الملف هم الاوروبيين وراهم شويه الامريكان والروس الى اخره واحنا الى حد الان لا نحن تونس لا الجزائر اللي كان من المفروض أن نكون متقاربين إلى أقصى حد معها في الملف الليبي باعتبار اللي إحنا الزوز عندنا نفس الأخطار نواجه نفس الأخطار انطلاقا من المجال الليبي ومصر يعني اللي لحد الآن راه مازالت معناها القنوات ما تفتحتش معها بشكل معناها الكافي كنا نجموا على الاقل ثلاثه بلدان هذوما كحاضنه كبلدان تطوق لليبيا نلعبوا دور وازن في آه، الحفاظ على الاقل على آه، المسار السياسي في في ليبيا ونحاولوا انه نقلوا ايضا من التدخلات الخارجيه لبعض البلدان في الملف الليبي. ثانيا هناك مسار خطير جدا لكن ما تحثوش عليه نحن هو المسار 5 زائد 5 او المسار الامني العسكري وتوحيد المؤسسات العسكريه ونزع آه، سلاح الميليشيات وخاصه النقطه الثالثه وهي الاخطر بالنسبه لتونس ما يسمى باخراج الميليشيات من ليبيا هي حتى في التسميه نتاع النقطه الثالثه هذه اخراج الميليشيات من ليبيا خطر على تونس لانه لم معناها يتفق معناها المجمع نتاع الدول الغربيه على التسميه الحقيقيه نحن لا نريد اخراج المرتزقة من ليبيا نحن نريد إعادة المرتزقة من حيث أتوا لأنه في المرتزقة اللي تم آه، معناها جلبهم من سوريا هناك مقاتلين توانسة هناك مقاتلين من ليبيا هناك مقاتلين من الجزائر والناس هذوما هل سيتم معناها إخراجهم إلى أين؟ وهذه هي المشكلة الكبرى ولهنا ناكد لك مسألة هو أن البلدان الغربية أو بعض منها لا يريد إعادة المجموعات المرتزقة إلى سوريا لأنه انتهى الوضع السوري وحسم هذا الملف على المستوى العسكري والاستراتيجي وبالتالي يحبوا يحافظوا عليه في المنطقة هذه حتى يبقاو تحت التأثير أو تحت معناها اليد الطولة لهذه المجموعات أو هذه الدول السيناريو الأول آه، نبدأ به هو سيناريو في ليبيا لأنه نعرف أن ليبيا اليوم ماشية في آه، نحو معناها اتجاهين يا اما اتجاه اتفاق سياسي مرور الانتخابات آه، الاتفاق على الدستور وشكل الدولة ومعناها شكل النظام وتصبح ليبيا آه، نسبيا آه، فيها حياة سياسية عادية إلى آخره وقتها احنا كتوانسه نجموا بالحق تكون عندنا استراتيجيات واضحه الون آه، تيرم معناها على على معناها مستوى آه، اكثر معناها آه، وضوح على المستوى السياسي الاقتصادي الامني الى اخره وحتى حتى على الاندماج المجالي فما وضع جديد قاعد يتكون اليوم في ليبيا ان شاء الله تصير انتخابات حتى تتبلور اكثر الصوره في في ليبيا ولكن الى حد الان انا شخصيا ادعو معناها الحكام في تونس والمسؤولين على الملف الليبي ان شاء الله يكون فما مسؤول بركه معناها خلينا نفهموا معناها الاستراتيجيه نتاعنا يحاول انه ياخذ بعين الاعتبار انه الوضع في ليبيا مفتوح على كل الاحتمالات ما في احتمال انفجار امني